Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Мой мастер-класс сегодняшний посвящен оформлению свадебных бокалов. Бокалы я буду сегодня декорировать вот такие вот красивые на высокой ножке. Прежде чем приступить к окрашиванию, их нужно обезжирить при помощи жидкости для снятия лака и ватного диска. Окрашивать наш бокал я буду при помощи автомобильной краски. Цвет я выбрала белый. Перед тем, как окрасить э, бокал, баллончик встряхните очень интенсивно в течение хотя бы 30 секунд. Окрашиваем мы только ножку бокала на расстоянии примерно 30 сантиметров. Очень аккуратно напыляем на наш бокал. постепенно переходя наверх. В свадебном оформлении мне очень импонирует сочетание белого и темно-зеленого цвета. Именно в такой цветовой гамме я и буду оформлять бокалы. Значит, из белой полимерной глины мы делаем вот такие вот розочки. Как делать розочки, у меня есть отдельный мастер-класс, я дам ссылку в описании. Также из полимерной глины мы будем делать вот такие вот бутончики. Для этого нам понадобится небольшой кусочек белой полимерной глины. Мы ее разминаем, делаем небольшой пласт и сворачиваем с двух сторон. Вот таким вот образом. Теперь мы это внизу соединяем, подкручиваем немножко, удлиняем. Теперь из зеленой полимерной глины мы делаем листик, разминаем, делаем тоже пласт. И теперь заворачиваем наш бутончик из белой полимерной глины. Вытягиваем верхушку Опять же подкручиваем. У нас получается вот такой вот красивый бутончик. Для оформления одного бокала нам понадобится 5 розочек и 6 бутончиков. Также нам понадобится несколько листиков. Делаем мы их из зеленой глины. Берем маленький кусочек, разминаем и произвольно формируем листик соединяем концы наверху и немножко внизу. Получается вот такой вот листик. Листики делайте разного размера и не сильно большие, лучше поменьше. Они будут смотреться более изящно на бокале. Отправляем в духовку, разогретую до 130 градусов на 5 минут. Ну вот наш бокал подсох. При окрашивании бокала таким способом краска ложится очень ровно и красиво. Чтобы удобнее было прикреплять наш декор, бокал лучше уложить горизонтально. Приклеивать наши цветочки с полимерной глины я буду на вот такой маленький клей момент. Им работать удобнее всего. Итак, начнем оформлять верхушку бокала. Наверху бокала у нас будет три розочки. Мы их приклеиваем немножко наискосок начиная от основания ножки бокала. Два бутончика мы приклеиваем по направлению вниз – И два бутончика мы приклеим рядышком по направлению вверх. Вот таким вот образом. Теперь добавляем пару листиков В конечном счете у нас получается вот такой вот рисунок. Теперь переходим на ножку бокала. Приклеиваем наши две розочки прямо под бутончиками внизу. Затем приклеиваем наши два бутончика по направлению вверх. прикрепляем листики. Теперь можно добавить немного жемчужных бусин и полубусин. Много бусин добавлять не нужно, чтобы не перегружать наш бокал. Кое-где местами мы добавляем бусинки. Точно так же мы немножко бусин добавляем и на ножку бокала. Теперь мы воспользуемся контуром по стеклу по керамике и нанесем на ножку бокала небольшие завитки. Опять же, много наносить не нужно. Буквально чуть-чуть. Нанести акценты. А на самом бокале мы подчеркиваем изгиб нашего рисунка. Тоже добавляем немножко завитков. Также немножко наносим на ножку бокала, просто обычные линии, опять же подчеркивая изгиб композиции. Добавляем немножко точечек, буквально пару штучек. И наш бокал готов. Второй бокал делаем в зеркальном отражении. В итоге у меня получились вот такие вот очень красивые, нежные, торжественные свадебные бокалы. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем спасибо, до новых встреч!